Het geneesmiddel van de week is diclofenac. Diclofenac prijkt al een aantal jaar achter elkaar bovenaan de lijst van de meest gebruikte geneesmiddelen in Nederland. In 2015 waren er maar liefst 1,29 miljoen gebruikers in Nederland. Een goede reden dus om meer af te willen weten van dit geneesmiddel. Diclofenac wordt gebruikt als pijnstiller wanneer paracetamol onvoldoende effect heeft. En meer specifiek bij indicaties als griep, reumatoïde artritis en jicht. Diclofenac is in verschillende toedieningsvormen beschikbaar. Zo zijn er tabletten, zetpillen en injectievloeistof, maar ook een gel voor cutane toediening. In Nederland is diclofenac in gelvorm en tabletvorm, in doseringen tot 25 milligram, vrij verkrijgbaar bij de drogist. Diclofenac is een klassieke, niet-steroïde anti-inflammatoire druk, ofwel NSAID, en heeft dus een pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende werking. In het lichaam remt diclofenac het enzym cyclooxygenase, COX. Voor een uitgebreide uitleg over het werkingsmechanisme van niet-selectieve COX-remmers kun je kijken naar, het, naar de video van het geneesmiddel van de week over ibuprofen. Ook het geneesmiddel naproxen, wat op de exemplarische geneesmiddelenlijst staat, valt onder de NSAID's en werkt globaal hetzelfde. NSAID's grijpen dus aan op het enzym COX, maar wat is dan het verschil tussen diclofenac en bijvoorbeeld ibuprofen en naproxen? Alle zijn niet-selectieve remmers en grijpen dus aan op zowel COX-1 als COX-2. Het verschil tussen deze middelen zit hem in de affiniteit voor de enzymen. En dit verschil in affiniteit zorgt voor verschillen in het risico op cardiovasculaire en gastrointestinale complicaties. De pijl op het plaatje geeft van links naar rechts een toenemende mate van COX-2-selectiviteit weer. En de tabel eronder geeft een vergelijking tussen de geneesmiddelen. In een studie bij patiënten met reumatoïde artritis werd gevonden dat bij diclofenac en naproxen een adequatere pijnstelling werd bereikt dan bij ibuprofen, zoals in de eerste kolom te zien is. Doordat diclofenac meer affiniteit voor COX-2 heeft in vergelijking met ibuprofen en naproxen, zoals je in de pijl ziet, geeft diclofenac minder risico op gastrointestinale bijwerkingen. Maar het hogere risico op hart- en vaatziekten bij diclofenac ten opzichte van naproxen is voor veel artsen een reden om voor naproxen te kiezen. En dit is weer de reden dat het landelijke diclofenac gebruik de afgelopen jaren aan het dalen is en dat van naproxen aan het stijgen. Naast de gewenste effecten van de koksremming door diclofenac zijn er ook bijwerkingen. Door de remming van de prostaglandine synthetase neemt de maagprotectie af en kunnen er gastrointestinale bijwerkingen ontstaan. Patiënten die al een verhoogd risico hebben op maagklachten, zoals patiënten ouder dan 70 jaar of met een ulcus in de voorgeschiedenis, wordt geadviseerd om naast diclofenac een protonpompremmer, ofwel een PPI, te gebruiken. Er bestaat ook een combinatiepreparaat van diclofenac met misoprostol. Misschien kennen jullie dit onder de naam Artrotec. Misoprostol is een mucosa protectivum en wordt gebruikt ter profilaxe van maag- en darmzweren. Ondanks dat één preparaat altijd handiger is dan twee, wordt toch geadviseerd een PPI naast de diclofenac voor te schrijven. Dit komt doordat misoprostol in een noodzakelijke hoge dosis van 400 tot 800 microgram per dag frequent aanleiding geeft tot maag-darmstoornissen zoals diarree en buikpijn. En bovendien bevat de combinatietablet maar 200 microgram misoprostol. Het is de vraag of deze lage dosering van misoprostol voldoende bescherming biedt voor de maag. Voor meer informatie over misoprostol kun je kijken naar de video over misoprostol. Tot slot zien we dat diclofenac net als alle andere klassieke NSAID's, gecontraindiceerd is bij bijvoorbeeld hartfalen, angina pectoris en een pepticum in de voorgeschiedenis en een ernstig verminderde nierfunctie. Wees hier met name bij langdurig gebruik op bedacht bij patiënten met deze indicaties. Samenvattend, diclofenac is een klassieke NSAID. Het heeft een pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende werking. Diclofenac geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten dan naproxen. En omdat de effectiviteit van de middelen hetzelfde lijkt te zijn, wordt daardoor vaak liever gekozen voor naproxen. Belangrijke risicofactoren bij de toepassing zijn gastro-intestinale bijwerkingen. Hierdoor wordt geadviseerd om een PPI te gebruiken, met name bij patiënten ouder dan 70 of met een ulcus in de voorgeschiedenis.